هادشي زليط راك فاهم الجمرة حيطي البرناقوطي ابنينا حيطي ديكا يا غلا é blá, é blá. من بعد إيه؟ تهلاو في روحكم الله ربي يجمعنا في ساعة تاع فرح وخير بون سواي ناقي